bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes estamos muy contentas por volver a estar en YouTube. Estaremos en el sexto aniversario del Has Marihuana Angel Museum de Barcelona. En Top Cultivo tendremos consejos para el final de la floración. También os hablaremos del segundo congreso Canamed, un puente entre la medicina y los pacientes. Acudiremos al Home World Street Festival de San Francisco y a la primera Copa Canábica de Costa Rica, Pura Vida. ¡Empezamos! Pues sí, estamos muy contentos de haber recuperado nuestro canal y deseamos que suceda lo mismo con el resto de canales canábicos que han sido cerrados. La libertad de expresión se está viendo comprometida por decisiones judiciales que han llevado a España a tener el primer artista exiliado desde tiempos de la dictadura, el rapero Baltonic, que se ha largado para evitar la prisión. En España hay jueces que siguen absolviendo a las asociaciones canábicas, al entender que éstas creían estar actuando legítimamente cuando cultivaban y distribuían marihuana entre sus socios. Es lo que se entiende por error de prohibición y es lo que le ha pasado a una asociación de Vizcaya, otra de Elche y a otra de Barcelona que incluso pagaba impuestos de IVA a Hacienda por la marihuana. Sin embargo, la ofensiva al cannabis se intensifica y las asociaciones intervenidas después de las sentencias del Tribunal Supremo es posible que ya no puedan acogerse al error de prohibición, por lo que se enfrentan a penas severas. También ha aumentado la ofensiva al cannabis en el estrecho de Gibraltar. Las organizaciones que se dedican al tráfico del hachís desde Marruecos han sido puestas en el centro de la diana del ministro del Interior, Zoido, decidido a acabar con el problema de la droga aumentando la presencia policial. No sabemos lo que va a durar el ministro en su cargo, ya que su partido parece que se descompone por su estructura corrupta. Lo que sí parece previsible con todo esto es que para este verano aumente el precio del cannabis en el mercado negro. El segundo Congreso Canamet organizado por la Fundación ICER se celebró en Barcelona los pasados 11 y 12 de mayo, único evento en España dedicado específicamente a la figura del usuario de cannabis medicinal y a sus familiares y cuidadores. Ha reunido a reconocidos ponentes del ámbito estatal junto a ponentes de renombre internacional como Arno Heiskamp, exdirector de Investigación y Educación en Bedro Khan International, la doctora Timna Naftali, especialista en gastroenterología en el Hospital Meir de Israel, o la doctora Kristen Müller-Ball, profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Hannover. Ahora, top cultivo. Este mes vamos a fijarnos en el final de la floración de nuestras plantitas. bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el final de la floración y la cosecha.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 El final de la floración es el momento clave para obtener el resultado deseado después de muchas semanas de espera y trabajo constante. Las plantas progresivamente dejan de crecer y concentran sus energías en formar poderosos cogollos. Pero también es el momento más peligroso, ya que hay mayor exposición a plagas y hongos que pueden dar al traste con nuestras expectativas. Durante la fase final de la floración observaremos que los estigmas se tornarán progresivamente marchitos, pasando de color blanquecino o rosado a marrón y los tricomas comienzan a poblar generosamente cogollos y hojas cercanas. Llegó el momento de dejar de abonar. Esto no quiere decir que ha llegado el momento de darle el corte a la planta. Antes debemos de realizar un profundo lavado de raíces con abundante agua para eliminar los restos de abono y dejar la planta entre 10 y 15 días mientras acaban de madurar los tricomas. La dieta en esta fase será de solo agua y de forma escasa. La planta comenzará a absorber los nutrientes de sus propias hojas, mostrando estas evidentes carencias y tornándose amarillas, eliminando toda la clorofila. El estrés hídrico potenciará la producción de resina y mejorará su aroma y sabor, además de prevenir sustos con hongos como el oidio o la botritis, consecuencia habitual del exceso de humedad en la fase final y que pueden arruinar tu cosecha. Una vez los tricomas están ya maduros, podemos proceder a realizar la ansiada cosecha. Y ahora es el turno de Jorge, que desde Ciudad Real nos pregunta ¿Cómo puedo potenciar la floración de mis plantas? Tus plantas durante la floración van a necesitar más fósforo y potasio que en su etapa vegetativa. Cuando llega este momento, te has de asegurar que el fertilizante que utilizas contiene todos los elementos necesarios. Con B1 de Top Crop, tus cosechas nunca llegaron tan alto. B1 de Top Crop es un estimulador de la floración formulado a base de extractos vegetales. Es extremadamente rico en extractos de algas y otros fitoreguladores naturales aportados fundamentalmente por el extracto de alfalfa. Gracias a su alta concentración, Big One resulta increíblemente efectivo. Está desarrollado para aumentar el tamaño de las flores, llegando a aumentar hasta un 40% el volumen de estas, así como incrementar la producción de resinas y aceites esenciales en más de un 30%. B1 de Top Crop está disponible en tres formatos, 250 ml, 1 y 5 litros y su aplicación se realiza por pulverización foliar e irrigación 10 días antes del inicio de la floración y se continúa aplicando dos veces más cada 10 días. Para finalizar, vamos a responder a la pregunta que desde Cartagena nos hace Sonia, también relacionada con el final de la floración. Sonia quiere saber si debe cosechar todas sus plantas a la vez, aunque todos los cogollos no muestren el mismo estado de madurez. Hola Sonia, cada planta tiene su propio ciclo de madurez. Incluso los cogollos de una misma planta pueden no tener un estado óptimo de cosecha en el mismo momento. Cuando esto sucede podemos recurrir a una cosecha progresiva. Para realizar una cosecha progresiva retiramos primero los cogollos maduros y dejamos un poco más los que aún no. Habitualmente los cogollos centrales llegan a su estado de madurez antes que algunas de sus ramas laterales, así que utilizaremos unas tijeras de poda bien afiladas y desinfectadas con alcohol para evitar problemas con los hongos. Con un corte limpio retiraremos los cogollos más avanzados del resto de la planta, que continuará madurando, resolviendo así el problema de tener que cortar alguna flor antes de tiempo o que en la espera se nos pase alguno de nuestros preciados frutos. Y aquí finalizamos esta entrega de Top Cultivo. Espero os haya sido de ayuda estos consejos de cara a enfrentar la fase final de la floración. Salud y buenos humos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sabéis, si queréis que resolvamos tus dudas de cultivo, pregunta en nuestras redes sociales. Ahora nos vamos al sexto aniversario del Has Marihuana Angem Museum de Barcelona, donde pudimos hablar con Ben Dronker. Oh. guys. I'm so happy to see you all here. I love you all. And I remember it all. When I come the first time in this building, with my friend, my dear friend, she's there, Rosa Cohen. Within a few minutes, only a few minutes, I say, yeah, I want to buy this place, you know. I had the money from the marijuana seeds. And this was the place to make a museum. It, it felt, it has a soul. And even now, you know, we make a party. It doesn't feel like a museum, but you feel the atmosphere of the building. It has a soul. And um, <clears throat> I don't have to say much. Six years, we don't have enough visitors yet, but they will come and they will learn because this plant is the plant of the world of the future. And, you know, my friend, Shakespeare, he say, to be or not to be a smoker. to be or not to be marijuana. To be or not to be an anti-prohibitionist. The prohibition is the most stupid thing in the last 75 years. And now, in this museum, we show the history and the future of this plant cannabis. And I only can say one thing. Alegria, alegria, cannabis, marijuana. And now you all, alegria, alegria, marijuana, alegria. Have fun. Thank you. marijuana make you dumb, no, it doesn't. It makes you smart. It makes you sick. No, it makes you healthy. It makes you stupid. No, it is stupid to make it forbidden. And this plant is for the whole world. It's the only plant, no insecticides, no pesticides, and it can save the world. Like Jack Herrer, my friend, he passed away already. Uh, when he told me the first time, he said, Ben, <clears throat> this plant can save the world. I said, come on, man, we, we get high and we can make many things, textile, paper, medicine, everything, but saving the world. And now I realize, you hear the bell, it can save the world. It will save the world if we do it, if you support us. Uh, because also this museum is not about we make money. No, it's, it's about we want to show you, open your eyes and open the eyes of the rest of the world. America was the first country that make it forbidden and that make it forbidden for the whole bloody world. And that is the stupid idea. It was the pharmaceutical industry, the liquor industry, the paper industry, the textile industry. They didn't want him. You see, because they knew already. And now in America, Colorado and many other states, many other countries. Australia is coming. Uruguay is one of the places. Portugal, it's, it's, they cannot stop us anymore. We have to give the food and the plant and the CBD and the smoke to the whole world. Support hemp, buy hemp, buy hemp food. It's the best food you can eat, superfood. Buy hemp clothing. Last year, on the fifth anniversary, I look around and I really started to cry you know, because I thought, wow, this is something, you know, what we put here. It is the whole story. And of course, there's so much more. In the future, it will be thousands and thousands of products what we will make. So that is the future. And in this museum, you see the history, but also the future. So come and see it. Mayo ha sido de nuevo el mes de la Marcha Mundial de la Marihuana. En nuestro programa Marihuana Now podéis ver cómo fue por Madrid, donde se pintaron de verde sus calles para visualizar a los millones de consumidores que se ven criminalizados por unas leyes ajenas a la realidad social. Hoy no nos vamos a olvidar de ciudades como Lima, Medellín, Roma, New York o Buenos Aires, ciudades de todo el mundo donde se ha clamado por una causa común, libertad para María. En este programa también queremos recordar a Mónica Bernice, de Colombia Cannabis Tour, con quien pudimos viajar a las montañas del Cauca el pasado noviembre. Mónica fue secuestrada y asesinada por un grupo armado no identificado, mientras llevaba en su tour a unos turistas canábicos este mes de mayo. Tampoco son buenas las noticias de Turquía, donde el popular rapero Etzel ingresó en prisión preventiva bajo la acusación de incitar al consumo de drogas en sus canciones. Sin embargo, en Chile están de enhorabuena, ya que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley por el que para poder cultivar marihuana con fines terapéuticos en casa solo será necesaria una receta médica. Ahora nos vamos con Clara Sativa al Hopeware Street Festival de San Francisco, California, donde pudimos hablar con Mara Gordon y Ellen Comp. Televisión estamos en el How Weird Street Festival, el festival de las personas de todo el mundo por la paz, la creatividad y las cosas raras. first time that this commodity has been legal in California. No one quite knows how to tax it or it's taken a while to get the licenses to really happen. We're concerned about consolidation of the business of some from you know huge investors, some of them coming in from Canada and other places. Uh, I always wanted to legalize it for the sort of cottage farmer and the heritage farmer that has made cannabis so wonderful in California. And those people are having a hard time getting licenses. A lot of them are still illegal, and that's the opposite of what we tried to achieve. So we still have work to do. And um, I'm hopeful because it's such a positive plant and people do enjoy it when they're able to use it. It doesn't have, you know, the negative side effects of a lot of pharmaceutical drugs or alcohol. And um, I think it's just going to improve from here. the big problem was we were all having to be compliant before they had even come out with the regulations. So it's like they're asking us to comply with something that they don't know what it is we're complying with, which is insane. Now with the new laws, you're not allowed to go direct to patient. You have to go through a transporter to a distributor to a transporter to a dispensary and then to the patient. So it's put all these levels in between us and the patient, and every one of those adds money, money, money, money. But we've jumped through all the hoops and we're doing everything so that we can be compliant. We have our licenses, thank God. Very excited about that. Um, so since what we've been doing since January is we've been working on making sure that we had a licensable facility, making sure that um, we're filling out all the thing, having our what's called SOPs or your uh, standard operating procedures for everything from security, transportation, how you're going to get rid of the cannabis waste. I mean, every every aspect of production had to be done as a full-blown serious industry. Hey, listen, everybody, enjoy yourself. Smoke as much as you can, as often as you can. Stay healthy. Eat good. Be kind to one another. And be love, love, love. Y de California volamos a Costa Rica, donde ticos y ticas han celebrado su primera Copa Canábica, Pura Vida. Hola, soy Daniel Gómez de Medical Cannabis News y hemos venido a las montañas de San José porque se está celebrando la primera Copa de Cannabis de Costa Rica. Este mes de junio volvemos a tener una buena agenda canábica. Del 8 al 10, el Fórum Cannabic Valencia estará en la Fira Alternativa de Valencia. El día 8, nuestro compañero Miguel Jimeno impartirá un curso de autocultivo en la Asociación Terapéutica Dos Emociones en Madrid. 9 y 10 de junio se celebrará la cuarta edición de Weekend, la Feria Canábica de Gijón. Asturias, más verde que nunca, con copa, conferencias y un gran cartel musical. Estos mismos días, Marihuana Televisión acudirá a la High Times Cannabis Cup de Clio, Michigan, con nuestros amigos de Delicious Seeds. ¿Te vienes? Y el día 30 tendrá lugar la fiesta canábica del verano en Zaragoza, la cuarta Fresh Cup, donde se dan cita cultivadores, profesionales del sector y miembros de las asociaciones en una jornada llena de sorpresas que no te puedes perder. Y para seguir informados este mes os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 169. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita visita cáñamo.net, un portal imprescindible para conocer lo último de la cultura canábica, como la revista Cáñamo, que este mes publica su número 246 con un regalito de la mano de Delicious Seeds, una semilla de Living Roses, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices, que no pare la máquina y hasta pronto.